Tirant de tòpic, direm que el programa d'avui és un programa molt especial i no només és especial per la extraordinarietat del nostre convidat, sinó pel fet que anem a tirar de centralita mòbil i esta és la primera entrevista realitzada per este programa que s'ha fet fora dels estudis de, de Radio Godella, que és on gravem. El convidat d'avui, que l'introduiré jo, és José Almudéver, té 97 anys i és eh, un dels últims brigadistes internacionals vius i possiblement és l'únic brigadista internacional que parla valencià. Avui podrem escoltar el seu testimoni i la seva, fins i tot podríem dir rocambolesca vida, no? una, una vida plena de, de colps i de bacs i, i també una experiència vital de com alçar-se que espere que, que agrade als nostres oients. Com vaig néixer a Marsella, sóc Josep Eduard Almudeberg. Però, com ha viscut molt de temps en Espanya i els meus pares eren d'ací, mon pare d'Alcàcer i ma mare de València, pues així me tenien per José Almudever Mateu. I, de fet, vostè és conegut com el tio José d'Alcàsser, no? Com el tio José d'Alcàsser. El tio José d'Alcàsser, també conegut com a Petit, per el seu pas per les brigades. El malnom de Petit, de Petit... Ah, Petit no era malnom. Petit vol dir xiquet. Uh mhm. -huh. I, i eh, els francesos, pues, s'empenyaren en dir-me petit perquè la xicota tenia un metro seixanta en mhm. aquell temps. Clar, que era jove. Clar tenia de 9 anys quan estava en ells. I vostè, uhuh, com molt bé ha dit, va néixer a Marsella i de Marsella vostè eh, està vivint en Marsella fins que va també a Algèria, no? Eh, és que mos tiraren fora els brigadistes. Mm. Mos tiraren fora d'Espanya. Claro, els que poguérem eixir van ser tots els que parlaven francès, mm -hmm. com els francesos ells mateixos, els argelianos que, parla, que parlaven francès en aquell moment, els suïssos, els de Luxemburgo i els belgues. Uh -huh. I nosaltres, pues, a tots, ens tiraren a Pobla Llarga, hi havia els italians també amb nosaltres, i nosaltres ens deixaven entrar en França per força, però els altres el govern francès no volia deixar-los entrar. I això són els que se quedaren en el camp, no? No, es quedaren en Barcelona. Uh -huh. Quedaren en Barcelona y quan a la retirada. I al passar quan a la retirada és quan es posaren els espanyols i els brigadistes en camp de concentració. Uh -huh. Si vol, comencem parlant de, de, a partir de l'any 31, no? Vull dir, parlem de... En l'any 31 vostè com està... Vulga, com vulga. En el 31, en el 31 estàvem en Casablanca, uh mhm. -huh. que havíem anat a veure meu abuelo, que estava allà. I és quan vostè ve a, a Alcàsser, no? Eh, és dir, se n'anàrem en març del 30. Al Càcer havíem vingut el 29 uh -huh. i el 30 se n'anàrem a Casablanca. A Casablanca. Allí caiguem a la mamà i se'n tingueren que tornar el 31 uh -huh. al Càcer. I clar, vostè quan està en el Càcer és quan aprèn castellà en l'escola, no? Perquè ja parlava el valencià un poquet de casa i el francès de l'escola francesa. I el francesa. castellà un poquet, sí però a nit dos anys a escola uh mhm. -huh. i ahir és on acabi de parlar el castellà i escriure'l. El valencià, pues, anant al camp a tallar rabos de cebes, a plegar querelles i tot això, el de deprenguérem, el valencià. Ja el sabíem un poc, perquè on vivíem, en l'Odeva, hi havia quatre famílies, tres d'Alcàsser i una de Benifaió. Mira, estaven totes juntes. Així és que eh, els meus pares i els altres parlàvem valencià uh mhm. -huh. i quan, i quan aplegàrem així en l'any 29, que plegàvem al Càcer, doncs ja parlàvem, els dos majors, eh? dos xicotes no, però els dos majors parlàvem valencià i castellà. Molt bé. I entonces ve eh, l'any 36, que és quan esclata la guerra, el sí. cop d'estat del senyor Franco, sí. i vostè eh, en un primer moment s'intenta listar en la columna Germania, és? Sí. Del, de les... Sí, de les esquerres republicanes. Uh mhm. -huh. Esquerra Republicana. I me demanaren la edat i jo tontament es vaig dir la veritat, dic, pues, de set anys, ah, no t'agarrem, eres massa jove. Uh mhm. -huh. Me'n tornia a casa el 14 d'agost i el sendemà li havia demanat al secretari que me fes un paper com a que ha nascut en Marsella, però en l'any 17 en vez del 10. Eh? Uh -huh. Em va fer el certificat eixe, com en Germania ja me coneixien. Me n'ania al Partit Comunista i el Partit Comunista diu no podem agarrar-te perquè no tenim a on enviar-te perquè tampoc tenim armes. Diu, però vés-te'n als dominicos que el Partit Socialista està fent una columna. Ania als dominicos vas dir que tenia 19 anys, no vas dir on era nascut ni molt menys, i m'agarraven en seguida. Mm -hmm. I entonces vostè va formar part, gràcies a, a que el Partit Socialista sí que estava formant columnes, de la columna Pablo Iglesias. Pablo, Pablo Iglesias. Uh mhm. -huh. I explique també el pas perquè vostè en la columna Pablo Iglesias va a Terol, no? Sí, al frente de Teruel, el, 13, el diumenge 13 de setembre. Uh mhm. -huh. I és que érem 200 i cada un teníem un fusil i era la primera vegada un Mauser que hi un grup tan gran en fusils. Ui, es pensaven que anàvem agarrar Teruel i l'havíem agarrat, però no teníem bales <laughs> com anàvem a agarrar-lo. I quan aplegàrem a Villel, a 5 quilòmetres de la línia de foc, caiem en una columna comunista, eixe i Uribe, i mos donaren un peine cada un. Jo vaig tindre sort perquè tenia un cosí que estava en la banda i quan li vaig dir que no te... n'hi havia set al càcer i quan es vaig dir que no tenien bales no s'ho creguerem. Che, José, però tu sempre igual, contes cuentos, cuentos? M'emprengui a tirar, dic, ja mireu les cartutxeres. Però és de veres, ei, a la prova. I anar al meu cosí i diu, jo tinc un peineí, que tinc com a recuerdo, però te'l vaig a donar, almenys tu, si passa alguna cosa, te pots salvar. I en donar. I quan moguérem és quan el coronel Ixea digué a l'armero de, de la columna dona-los un peine a cada un. I en eixe peine pues, en anàvem a on mos enviaren, passàrem a Cascantes del Río, i a nosaltres no di, mos digueren no, vosaltres la tercera secció de la tercera companyia a Cubles i se n'anàrem a Cubles. Mm -hmm. I què recorda vostè del Cubles? O què va passar en el Cubles? Cubles. Cubles. Sí, Cubles. Perquè hi ha el Cubles sí, sí. i Cubles. Però veritat, el Cubles que està prou sí. més baix. Eh, el Cubles. Uh, què vol que passar allí? Jo no, això no ho comprenia. Només que fem quechuar, mm -hmm menjar, beure i dormir. És tot el que fem. Clar, perquè era, jo, era guerra de trinxeres, no? Jo, Estava... jo, no, jo no ho comprenia, això. En Madrid necessitaven homes i armes uh mhm. -huh. i nosaltres estem ahí sense fer res i en armes. Hasta que un dia hi havia dos xavals francesos, dos germans, eh, dels pocs que hi havia, perquè voluntaris a Xina els francesos entraven ja quan se formaren les brigades internacionals. Però hi érem els tres francesos i un portuguès, hi havia un capità d'aviació. I un dia li dic a l'altre, dic, si tens algo que puguen donar-se compte que estem en l'exèrcit republicà, lleva-teu. Anem a anar a veure, perquè així crec que estem fent l'índio com que agarrarem i, ple, i fèrem 5 quilòmetres, aplegarem molt prop d'un seminari. El seminari va comptar, tenia 365 finestres, <laughs> igual que dies de l'any. Però el que trobi estrany és que al veure-nos entrar, jo me doni compte quan arrearen en els cavalls un, una secció mora a cavall. Ja mos veuen els dos, nosaltres sense res, perquè si havíem vengut, el que he dit antes, havíem dit que eren estudiants i que volien saber el que era la guerra, però no, se la reen i mos deixen, i continuàvem avançant. Ara entrarem en una vagua i volia avançar encara més, però es veu que el pelotó de cavalleria ho digui, y en Teruel tenían un cucú. Un cucú era un chigotet aviador, avió que servía de mes que para ver qué es lo que se pasaba. I aquell, quan va veure el cucú, prengué por i se la a correguents. I a mi me toca córrer darrere per detindre'l, però quan ja estàvem más descoberts i de la forma que farem, ja saben que no som estudiants, ni mucho menos. I entonces me entorné pel carrera i en això jo havia avisat al sentinela. Dic, quan ja estiguem lluny, és algú que avisa el teniente el que estem fent nosaltres. I anar i avisar el teniente. I el teniente pues, es queda en la trinxera a veure què és el que fem. I en això plega el comandant i li i diu al teniente, però tu què fas ahí en la trinxera? Mirant. Diu, perquè tinc dos homes que han anat a veure què és el que se passa allà davant. Tira un tir a l'aire i que entren. I el teniente diu, no, jo no tiré, jo no vaig avisar a, als de Teruel perquè es massacren. Diu, no. Diu, pues quan vinga, vinga a dir-me què és el que han vist. Quan tornarem, el teniente estava allí i diu, què, Almudever, que has vist? Dic, pues ha passat això i això, este cabrerot ha vist l'avió pegat a fugir. Dic, però en prou, prou, poc, no m'ho faltava molt per pegar a Teruel perquè veiem les finestres del seminari. I anar i li digué al comandant, diu, passa això i això. Ara el comandant, dos dies després, diu, agarra uns quants homes i quan t'aplega al nivell d'anar per la carretera de la trinxera, diu un home, vés a buscar el teniente i que vinguen dos homes. I no, aplega allí el teniente i li diu, agarra dos homes. Diu, pues agarré el Mudever. El Mudever no. I el teniente, i per què no se lleve el Mudever? No. Era ja el tercer teniente que estava sempre del meu costat. Els dos primers, que era fort de Cullera, el va fer capità per llevar-lo, perquè estava al meu costat. Em posa un altre segon, Rodríguez, un madrileño. A l'estat del meu costat el feu capità, a l'estat major. Però este eh, me diu, quan torna i diu ves cuidar amb el comandant, que jo crec que no li has pegat en l'ull. Dic, teniente, el que té que anar en cuidar és vostè. No el, comandant, el comandant a mi no em farà res. Ja ho sé que té mala llet, però jo encara el vull menys. El que passa és que jo tinc 17 anys i sóc francès i a mi no em farà res. Però a vostè sí, així és que no me defenga. Ara va el cinema y el comandante envia uno y, y le digo al teniente de acompañarlo en dos. I va el teniente, diu, agarrem el Mudeber que ja sap. Diu, al Mudeber no li digues res, deixa-lo tranquil. I va el teniente, però per què l'ha deixat tranquil si és ell el que ha fet? Te dic que deixa el Mudeber com que al remat anaren, no van fer 5 quilòmetres, però avançaren prou i se'n tornen per carrera i el teniente me diu, el meu debe cuidar el comandant. Dic, no, teniente, a mi el comandant no em res. Vostè, vostè té que anar a espai en el teniente. I dos dies després, sense no poder, no deixar ni despedir-se de nosaltres perquè se n'anant teniente sense saber-ho nosaltres. I no, no ha sabut mai a quina companyia l'enviar, perquè d'ell no el va ascendir a capità. I anava la, la cosa prou mal en, entre els dos. Finalment, aplega un dia que mos diuen audanar a Besas, a casa la Laguna, al costat de Besas. I apleguem un puesto para el batalló i el comandant diu «Nosaltres no anem a on mos han dit». Dic, com que no moveu? A vostè el Samachó li ha dit que anem a Casas la Laguna? Doncs pues hem d'anar a Casas la Laguna. I diu, i jo te dic que no. A ah, què fan? Van i sendixen a teniente coronel i jo ho dic al batalló, dic, poseu-se forts igual com jo, que quan li donarà la gana mos diria una cosa i tindrem que fer-la, ¿eh? Com que van la, el teniente coronel i ve i diu, ale, a casa és la laguna. I, no, i va nomenar de, de comandant del batalló a un capità que era d'Oliva, com ell i amics, capità Simon Alba, i el van nomenar i no tingueren més remei que anar a Casas a la Laguna i allí pues altres me fent tenir raó al m'ho deve dir però ara mira, se ho estem tragant. I al ser teniente coronel, què fa? Va i li envia un telegrama a Indalecio Prieto, que era ministre de la Defensa. Estem el 25 de juny del 37 el mes de julio, el 30, anava a tindre jo ja els 18 anys. pues antes que plegar els 18 anys, li escriu i li diu, així en tinc un, és francès, no tens 18 anys, té que enviar-lo vostè a casa. Com que anant lesió Prieto, va fer un, enviar un telegrama dient que m'enviaren a casa i m'enviaren a casa. A plega a casa estem en el 26 de juny i en setembre, el primer de setembre, no, a últims d'agost demanen la quinta al Viveró, la quinta al 40. I jo era de la quinta al 40. I tenia amics de la quinta al 40. I per si podia ajudar-los en algo, en presente. Eh. El que venia de València m'emprena a mi la, la llista, diu, però José Almudever Mateu així no està, digueu-se, dic, són nascut en França, per això no estic ahí en la llista. Ah, doncs pues no te puc agarrar. Digui voluntari. Ah, voluntari sí. Dic, doncs pues posen voluntari. I és com anar en els amics eh, de, del poble i es ajudi en tot el que vas poder algun, n'hi ha un que li salvi quatre vegades la vida, un altre dos, con, coneixia tot i el capità, quan es dona compte, ell no es posava en res i en deixar <clears throat> i em deixava manar a mi, als soldats, pues, que sé, eh, hasta que al remat Quidra i diu vine ten i seràs el secretari de la companyia. Dic, secretari de la companyia? Dic, però hi ha màquina d'escriure? Diu que tu saps màquina d'escriure, saps qui escriure a màquina? Diu, si la demane. Diu, i on has de pres tu a escriure a màquina? Diu, pues, en el comitè revolucionari, perquè en el Càcer va ser el més jove, membre d'un comitè re revolucionari que hi havia en Espanya. Diu, ara ho comprèn tot. Pues ara queda't així, va en companyia meva. I en que dir, ahir en l'estat major, en ell, Passar algun temps i al remat es quedaren només que... Ah, mos... Un dia estem en una trinxera que entra en corbalant ells i jo tenia la costum, tenia una manta molt rebona, una manta de, de llana, però bona, bona. I jo la tenia per tirar, així. Ja que m'aparte per carregar el fusil, cau un obús de morter. Cau un obús de morter. I a l'estar la manta, la manta va enredar el obús i la manta a l'aire a trossos. Però com escampar la terra a l'amic Paco i a mi, que el capità s'havia empenyat en que eren germans, mos colgà, completament colgats, però com un ressort i que érem els dos allí. Ara anem, anem a l'infermer, tenim alguna en la cara Diu, no, no teniu res. I veig un casco, li dic, vostè, eixe casco perteneix a algú? Diu, no, perquè el que el portava, mira, i el casco una bala l'havia travessat. I això vol dir que travessant el casco és que li travessa també el cap a l'altre. Diu, veus el que li ha passat al portava? Dic, oh, riem-me, de que a lo millor a mi em porta la sort. Cinc dies va estar a Passavero. Els cinc dies era el 25 de mayo, ja no quedàvem només que el capità, el seu ordenança i jo. Quedàvem només que tres. I va i em ferixen. I és quan em feriré. Però antes de ferir-me passar alguna molt gros. Ve el capità i me diu, el Almudéver, agarra a set homes, hi havia, i porta-los a la ermita de Corbalan. Vas a reforçar una secció que n'hi ha allí. I aplega allí i el teniente mos veu vindre. I érem set, tenia sis homes, i veu que hi havia un sargento, un cabo i quatre homes. I a mi només que feia que mirar-me a veure on portava els galons, però jo galons no en tenia, no, no volia. I al remat diu, els homes per on vulguis, bueno, passarem, però no passa res. Diguem els dies allí i no passa res. I ara passa això de que tornem a Tarrega, però primer m'envia a reforçar una altra secció en un fusil metrallador. Hi havia quatre homes i un cabo que era el que tirava el fusil de metrallador. I anem a reforçar una secció. Reforcem la secció eixa i davant teníem un batalló. Però és que davant aquest batalló els fascistes tenien una divisió. Claro, al retirar sin, sin dir-nos res a nosaltres, a la secció no ens digueren res, i es donaren compte que havien retirat el batalló i se trobem 45 homes davant d'una divisió que tenia només una companyia de metralladora, una, jo què sé, una barbaritat d'armes tenien. I ve el tenient de me diu, al Mudever, tindries que anar a buscar reforç perquè ha passat això i això. Han llevat el batalló, estem els 45 enfront de la divisió tendrías que anar a buscar reforç. Dic, no, teniente, jo no puc anar. Jo fa poc de temps que estic així. A mi ningú em coneix. Es van a burlar de mi. Dic, vaig a vostè, jo m'encarrego de, de la secció. Diu, sí, però és que jo no puc anar. Dic, no pot anar, però tindrà que anar, perquè jo no conec a ningú. Vostè ja està així des del 36 en estos. Finalment, el teniente Senix va anar a buscar reforç. Ara, mentiment això, hi havia una part us dèsset en un rincó i estava la metralladora també. I vaig i em dono compte que havien fet una trinxera però de 20 centímetres. Dic, eh, si en aquesta trinxera i el que passa és per matar-lo? Dic, a veurem. I tant com podia, correguents per si i no tiraren. I per mi és que degueren dir deixem passar d'aixe i al passar d'aixe segurament rere ne passaran altres, però rere ja no en passa ningú. I passe jo. Mireu el personal que érem, hi havia una metralladora en cinc homes i després n'hi havien eh, set, hi havia un sargento, dos cabos, un enfermero i ells estàvem amagats dins d'un forat. I més avant n'hi havia un dins d'un pou mirant a veure l'enemic el que feia més avant de la trinxera. I me'n vaig a veure això, a Eixer. I estic parlant en ell, un d'Alfafar, i me dono compte que la metralladora no tira dic al alfafar. vaig a veure el que passa en la ametralladora? perquè ja no tira, és raro. Ja vindré a buscar-te si hi ha algo que no va. I me'n vaig i me veig. La carn humana mesclada en la metralladora. Hi havia trossos de ferro, de, trossos de carn d'home. Ui, això era horrible. Com que me'n vaig a buscar a l'altre, dic a l'Evinetent que anem a moure. Ara els dic, anem-se'n, anem a fer panar-se'n, dic, perquè així, si entren els morros apunyalades, mos van a deixar, mos van a matar, per furtar-nos tot el que tenim, així n'és que veniu que anem a veure. I el sargento, el cabo i els dos enfermeros diuen, nosaltres quedem així. I va tres d'alfafar, diu, nosaltres també i quedava un català i el que l'Alcàcer, Paco el Platero, que es pensaven que era germà meu, el capità, dic, veniu, quedem-se així. Vaig a pensar a veure què és el que fem. I en això és dos cabos. I li diuen al Platero i a l'andalús, vosaltres dos, passeu davant de mi Dic, estos dos davant de vosaltres? No. Dic, teniu galons i no vos diré res, però estos no passen. Vosaltres, si voleu morir, només teniu que moure. I efectivament, encara no havien fet dos metres que les ametralladores es mataren els dos. Mm -hmm. I el meu amic, el platero, el germà que dia el capità, diu, José, com ho sabies? Diu, perquè acaba de vindre pel que sí i a mi no em mentirà perquè es pensava que n'aniria més rere. Diu, ai, ara què fem? Dic, ara? Dic, tu veus aquesta trinxera en mala llet, jo no sé per què fan una trinxera muntant una muntanyeta. Sí, ahí eh, aquells mos tiren com es dona la gana. Dic, però com no mos esperen, han de poder moure. Voleu vindre sí o no? I l'andalús diu, jo no, Y el platero dijo, José, yo lo que tú me digues. Bueno, pues agarra el fusil en la mà, el portes al Xina. Vas a anar davant de mi, però no te pares, perquè si no te tiré jo per fer-li por. <laughs> Perquè el que tocaven era a mi, que anava darrere. Com el, el platero, jo darrere, i passem a l'altre costat. I es veu que deien de dir en passar dos, per això és que n'hi ha molts més. Deixem-los passar a estos, perquè si no és a mitjan camí... L'andalús què fa? Mos veu que nosaltres els hi han passat i ix ell. Però els altres es veu que digueren eixe, eixe l'un dia ja no queda més i el tallaren en dos. En una companyia d'ametralladores que tenia com el barrugo i el mataren i a plegar el 25 de maio i en feriren em feriren i m'enviaren a, l'hospital. Quan vaig deixar de l'hospital, me donen un certificat i em diuen vés-te'n a casa que ja te quedarem. I anir a casa i ja no me quedaven. I és quan m'en n'ania a les brigades internacionals. Molt bé, Josep, moltes gràcies pel seu testimoni i ara gaudirem de, de la conferència. Sí, i... Thank you. I per a analitzar el que seria tota la vida de, de José, no? perquè al cap i a la fi ens ha deixat en la mena als llavis i hem analitzat la part anterior, a la que pot ser és la, la faceta més cridanera de la seva vida, que és la pertinença a les brigades internacionals. Per analitzar tot aquest període històric tenim així a Toni Simó, historiador d'Alcàsser, que és precisament qui va descobrir la figura de, del tio José, com es coneix allà, i és qui ha fet també tota la tasca de divulgació d'esta extraordinària biografia. Sí. sí. Mhm. Eh, bé, bon dia i benvingut al nostre programa i, i bé, si ens podries també comentar un poc sobre la seva biografia per a contextualitzar tot aquest document històric que hem pogut escoltar, com vas fer la troballa de la seva biografia i tot això. Pues mira, jo eh, vaig començar a fer una investigació tant oral com com arxivística, en el tema de la història del càcer, concretament, i, i me vaig colar sobretot en, en arxius que eren inèdits, com per exemple en Capitania General en València, en el juez togado militar, en el que estan exjuint sumaríssims d'urgència, en, eh, en tribunals militars quan s'acaba la guerra. Jo anava darrere d'això. Clar, per entrar així, com no era un arxiu de caràcter més públic, era togat militar en capitania, pues no havia entrat ningú. Jo me vaig colar. Bé, això per a començar. Però en, entrant en, concretament en el tio, en la, en el, en la investigació oral, <clears throat> jo m'encontre per la meva relació social en el Càcer, en més de 100 persones de 80 anys que al final es convenç per a que me conten coses. Al final em vaig aconseguir 110 i, i d'ahir va eixir el llibre que després, quan varen veure la universitat, que era inèdit en el País Valencià, me'l va publicar el PUB, Publicació Universitat de València. El llibre ja està, se va, se va fer en el 2010, ja té sis anys o set, i, i se diu, i a partir d'ell ja te parlaré d'ell, perquè ara estic parlant del meu llibre, i se diu Alcàsser, biografia d'un poble en guerra 1931-1941. Punt. Bé, el, el, la, la, una de les avantatges que vas tindre, que me van requerir molt de llibre, va, va ser la història oral, que no tots els historiadors tenen l'accés a per tantes persones del Caser, de diferent, del seu poble, i en este cas del Caser, de la seva, de diferent ideologia que te parlen de la guerra civil. Claro, perquè tots d'alguna forma s'inhibixen en general. Jo vaig tindre la gran sort per la meva relació social. Jo sóc funcionari de correus, el jefe de l'oficina, etc etc. i per una qüestió de ser del poble i una qüestió laboral me vaig colar en moltes cases. Bé, parlant amb aquesta gent, m'encontren que uns me diuen veu un home de França, àlies Esgallons, perquè així se, se, en els pobles s'anomenem per Esgallons, mhm. que te podria donar dades sobre aquest tema. <clears throat> Dic, vale, pues bé, i me vaig esperar. No tenia pressa, anava recabant dades, i m'encontre quan ven en agost, me'n vaig a buscar-lo, m'aventaré que estava i dic, escolta, tu eres José Almudever? Ale? Diu, sí. pues mira, jo estic fent això i això i això, i volguera que me contares respecte a aquest tema que saps. Me vaig quedar abobalat, perquè començar a parlar-me este home, i vaig estar una setmana quasi tots els dies rere d'ell i quan estic acabant una sèrie de, de, de, de, de, tot, de classe de dades i formes de, que passar, etc., me diu. Però és que jo damunt tinc unes memòries manuscrites de diverses pàgines que les ha fet per les meves filles el dia que jo me'n vaig. Dic, ai, i on estan? Me les pots ensenyar? I me diu, sí, les tinc en casa, però en casa? Diu, sí, en França. Dic, ah, vale. Tot, <laughs> I què fas? Doncs pues vindré en, en, en l'any que ve, en agost, i me'ls vaig esperar un any i me ve en 265 pàgines de llibreta escrites a mà en, que conta tota la seva vida. Clar, les vaig utilitzar a rajatabla per a la meua treball. I d'ahir vingué el que la universitat, quan va veure el tema arxivístic que ja havia sigut pioner en el, en el togat militar de Capitania General de València. I quan va veure la, la força que portava tant de les 117 persones com sobretot d'este home en el tema oral, me'l publica a la universitat, no hi havia... Clar, és que em diu, en el País Valencià no n'hi ha altra cosa que puga. Total, que d'ahir ve la, la relació en este home. Què te pareix? Mm -hmm una troballa en tota regla, no? Vull dir, a partir de tirar el fil de la memòria, de la memòria oral, perquè, com tu dies, eh, ningú havia trobat tanta gent de lo millor que, que s'estaguera oberta a entrevistar-la. En, en ningú poble, uh -huh. i menys en la cas capitals. Uh -huh. I damunt eh, tenim també el, el fet de que, clar, això fa 10 anys sí que era possible, però ara ja comença a ser més difícil trobar testimonis que hagin viscut la Guerra Civil. Està clar. Uh -huh. I descobreixes, diguem, la biografia, podríem dir, extraordinària de, sí. del tio Pepe, del tio sí, José. Vas quedar vaig quedar tan satisfet que li vaig dir algun dia te'l publicaré, te publicaré aquestes memòries. I efectivament, al final, ahí estan. I vaig veure que les, eh, tenia molta accessibilitat a ells, el vaig visitar en França, el vaig parlar amb la família, vingueren ells quan venien de vacances, i a partir d'ahir vingué ja una relació plena, començarem a fer conferències, primer per a l'Horta, l'Horta Sur, després ja eixirem a Sagunt, anàrem a la universitat, a la, a la d'Alacant, i com eh, quan venia a Espanya jo m'informava, sobretot eh, a, a Tortosa i Tarragona, ella ha recorregut tota Espanya, la Universitat de Madrid, <clears throat> la Complutense, la Universitat de València, de, de Barcelona, etc. En, sobretot en Catalunya n'hi ha molt més interès que en el País Valencià des de fa molts anys. I, i quan venia ahir a Tortosa el tema de l'Ebre, la batalla de l'Ebre, a Flix, Gandesa, Corbera, amb un diaval de l'Ebre me l'ha passejat en ells, en el tio José i en el tio Vicent, en els dos, molt, mm, dos anys. Total, que ha tingut molt bona relació i la filla en quant en quant mos el solta, mos el deixa, anem a per ell i ve el tema de que vosaltres l'heu conegut perquè el portem en el criteri de, de matí a instituts per a xiquets de batxiller i després adults i, a, i quan puc fer-me'n ell, eh, pues, fer més d'aquests actes. Mm -hmm. I això mhm. és el tema de que vosaltres l'heu conegut. Estos actes que són, diguem, un segle de conferències, que són impagables, no? I... Impagables, no, sé, no. Són gratuïts, ho fem altruistament. D'homes és que publicarem les seues memòries. Damunt tinc que dir-vos que va ser molt ben financiat i, i damunt, a part de ben ben financiat, que era per regalar-lo, perquè al 100% se pot dir, varen decidir, mira, com som una entitat sense ànim de lucre, la editora és l'agrupació d'estudis locals del Castell del Càcer, no podem vendre'l perquè no paguem l'IVA, el tema fiscal, d'Hacienda, però el que sí que anem a fer és demanar un donatiu de 10 euros, un llibre de 180 pàgines, de 10, de 10 euros per anar a França per ell, tornar gasolina, dinars, etc. I totes les batalles que portem, més per quilometratge per, que per cobrar res a ningú, ni cobrar nosaltres tampoc. Mm -hmm. Y ya entrant a la matèria, eh, per contextualitzar un poc la biografia de José, no? que com, com hem pogut escoltar per la seva veu va néixer a Marsella, de, de pares expatriats de valencians, de d'Alcàsser. Sí, son pare de tema laboral, pues no li donen feina per ser ja en, plan, en els anys 10 ja prou revolucionari, i es, decideix anar-se'n laboralment a França. Uh mhm. -huh. Més que ex, exiliat, eh, fugint de la justícia, eh, pues, diríem, gent jove i se'n van a França a treballar perquè així me fan la vida impossible i damunt, si planta cara, me diuen que em tancaran, doncs pues, damunt, i se'n va a França. I coneix a sa mare i, i, i ja tenen la relació matrimonial i tenen quatre fills i els quatre naixen en França, clar. Mm -hmm. Després sí que tornarien a, a Alcàsser, que és també on creixeria un poc José, i és també on li pilla la guerra, que és quan, sí. quan ve tota aquesta història, no? Sent menor d'edat intenta entrar en, primer en una columna, la columna crec que era la Palleter, no, no li deixen no, passar menor? primer entra, intenta entrar en, en, a la columna eh, eh, eh, mm, del, crec que eh, primer la de Pablo, al final entra la de Pablo Iglesias. Sí. Ell se'n va primer i entra la Ixi Uria, eh, que, que, que era del Partit Comunista, però ja estava, havien mogut ja una columna i no, i no tenia possibilitat ara d'un altre en, en cert temps com volia moure, se'n va la del Partit Socialista, que era la de Pablo Iglesias, i se'n va la columna al front, ja en 17 anys falsificat en 19 en l'Ajuntament, perquè tenia problemes inclusiu per incorporar-se també, eh, no te mhm. cregues. I després d'això ve la part que no ens ha pogut contar ell per qüestions de temps, que és la de les brigades internacionals. Sí, és ferit en el front de Terol, després d'un any o dos per el front, torna als hospitals de si primer de Lorca i, i després d'Aixàtiva, de i acaba la convalescència en el cas tira a incorporar-se i no li donen massa bona accessibilitat per la reincorporació, ell se intenta anar-se en aviació, no sé què, demana... Total, que va passant dies i s'entera de que en Silla n'hi ha un destacament de brigadistes internacionals, en este cas concretament eren italians. I, i de, de, se presenta i, i quan saben que té tres llengües, francès, castellà i valencià, sense ningú problema, al contrari, l'abracen i el fiquen en l'estat major. S'incorpora a les brigades internacionals, en Silla, passa un mes o dos per així, va anar-se'n al front, i en això ve el que el pacte de no intervenció ja de forma radical diu tots els estrangers, tant brigadistes com els moros, alemans, italians, per l'altra banda, deuen de eixir de la, de, de la península ibèrica, d'Espanya. I, i, i, i estos és quan intenten expulsar-los, eh, els altres no feren ni, ni cas, evidentment. Ni Hitler ni Mussolini traguen ningú nom. Però així els brigades internacionals pues, sí que són expulsats. Què ocorreix? Que els dos mesos d'estar per així tiren a, a, i no, s'encontren en que Vinaròs havia sigut allà per les tropes franquistes i que no poden sortir ni en tren ni, ni, ni en el mar també, ni, ni, ni via fe, ni, ni per carretera, ni via aèria, clar. I total, que per a protegir-los els envien un poc més a la rereguarda de la capital i els envien així a la ribera. Un se'n van, ell se'n va a la Pobla Llarga, altres se'n van, segons les llengües, se'n van a Castelló de la Ribera, i algun hi hagué per ahir, per, per eh, Llombà i el Far i algun altre, hi havia xocoters destacaments en, en alguns pobles, però el gros estava en Pobla Llarga, que eren 1.200, de parla francesa, i, i, i, i 800 que n'hi havia en Vilanova de Castelló, que diu ell, que ara es diu Castelló de la Ribera, uh mhm. -huh. i n'hi havia un 800, i eren els dos pobles del volum. Estagueren tres mesos i mig, prop de quatre mesos. Uh mhm. -huh. Fins que així eren en un vaixell, són expulsats a França, ell, al ser francès, no és maltratat ni passa camp de concentració, l'envien a Marsella, de, la, el lloc de naixement. En Marsella eh, no, no està a gust, està allí dues setmanes i al final diu jo me'n torne a Espanya. Això no pot ser. Se'n va al cònsul espanyol, republicà, i diu jo vull tornar. Diu, però aquesta és bo, xiquet, si resulta que van a la contra, estem en xiner de, del 39, eh? no t'ho pergues. I diu, sí, jo tinc la família allí. I damunt, la república encara viu, no? Diu, sí, sí. Toca, diu, busca un vaixell de comerç, era eh, de blat, en aquest cas de transport, i junt en ell venien mariners de, Carta, de, de, de Cartagena, també, que venien a València, republicans, que estaven per la república tots, i ell entra en València, ve al Càcer, i després d'uns dies per així, es dona compte que hi ha les tropes Eh, eh, estava incorpor intentant incorporar-se així i allà, ja estem en el mes de, de març, i li diuen les tropes estan entrant ja per segon. Cara a València, com que son pare se'n va al port d'Alacant intentant exiliar-se i és quan ve la, el desastre. Allí no tenen vaixell i d'allí són apressats, passen al camp de Los Almendros, al camp d'Albatera, Albatera, eh, després ja al camp d'Albatera se, se elimina, i el Franco considera que deu de clausurar-se, d'allí passa a ell a, a Portaceli, proper de Bétera, un altre camp de, diríem, una presó, com, i, i d'allí ja passa a la càrcel modelo, és juzgat i finalment és condenat a 12 anys un dia. Que en la presó és quan coneixeria també a moltes personalitats republicanes. Sí, moltes. Eh, coneix tant socialistes com el Comitè Central del Partit Comunista del País Valencià, allí en el contra estava un tal Castelló, estaven els Uribes i companyia, tots estaven allí. Ell coneix a tots. Mm -hmm. I també això, eh, no coneix també a algun poeta, no? Crec recordar. Sí, no, poeta, resulta que gent en Pobla Llarga, van a despedir-se un comitè. I en el comitè anava Rafael Alberti. Uh mhm. -huh. Se'n van al teatre de Pobla Llarga, un teatre xocoter de poble, i allí es, es tira una sèrie de poesies, ells fan alguna actuació teatral, tal. Crec que actuar també en el teatre, també per despedir-se de, del principal de Cine València, també. Vingueren, feren alguna xocoteta obra i tal. O sigui, que sí que sí. Mm -hmm. I després de tot això és quan li cauen 12 anys de presó? No, no clar, se'n va a França, ex, eh, expulsat com a brigadista, torna a Espanya, i així l'agarren ja Sí, sí, ja no sabia si era com a milicià, com a estranger, com a francès, com a brigadista, perquè el de brigadista no ho diu, perquè ser brigadista possiblement haver sigut més castigat, i s'amaga el de brigadista, i és un milicià espanyol més. I, i és apressat com a milicià i condenat en juís o marísim d'urgència com a milicià republicà, condenat a 12 anys un dia. Mm -hmm. I després dels 12 anys un dia ve ja quan està en llibertat i ell, eh, com també colabora, ¿no?, en la agrupación guerrillera de Levante. Sí. Ell ix a final de novembre, diciembre del 42, ell ve al Càcer ja estem en el 43, eh, no li donen massa faena adequada, van fugint-li, eh, la societat eh, laboralment té problemes, la falange està en pleno apogeo i, i Patrono que el llogaven a Patrono que l'amenaçaven, aleshores se'n va en Silla, treballa en Silla un poquet, eh, que està a dos quilòmetres del casa, no, però ja era una altra cosa, eh, troba nòvia, se casa, i en els anys 44 eh, el capten primer per a remuntar en, en, ple, en, en plena dictadura la, la, la joventut socialista unificada. I, i a partir d'ahir eh, s'incorpora en la zona civil com a enllaç eh, dels brigadistes que venen a fer atentats de l'interior de la muntanya. Així, els principals jefes d'aquest tema, com enllaços civils, que el que feien era protegir, donar-los per dormir, eh, roba, menjar i armes, en podien aconseguir, i en fa també d'enllaç. Agarren els dos, els dos o tres principals i en un moment, estem en l'any 47, són torturats, condenats a mort i a fusilats. Si mires la mm. bibliografia n'hi ha dos de Silla i un de Catarroja, o dos de Catarroja i un de Silla. I, i ell li diuen, toca eh, que encara que no això, per a per tu. No, no, crec que no, no, no hi hagi ningú xivatasso, però així no hi tota nena per ell. I, i té, que, eh, té que fugir via Barcelona, diguem, en un, volà, en un salvoconducto que diuen ells en aquella època, eh, per anar a treballar a Barcelona. De Barcelona passa també una setmana, fins contactes, i al final se'n va via ja frontera, però en Olot s'encontra en que n'hi ha... <clears throat> entra la policia. I ell es dona compte per una porta i vota per l'altra. I se queda <laughs> via, via cara a cara a França o cara a la frontera en Olot. A partir d'ahir té que terme per el terme, de masia en masia, en tota la prudència del món, fugint de carreteres, perquè estava la Guàrdia Civil i sobretot ja arribat a la frontera al final aconsegueix, durant tres dies, des de Olot a França, sense minxar, lo justetet, i veure si, si passava algun riuet, entra en França. Allí ha dit que era francès i parla perfectament el francès, i ja no va a camps de concentració que anaven els exiliats espanyols, mhm. o havien anat uns anys abans. Així, aquí estem en el 47, i ja a ser francès, però ja s'entera on estava el germà i tal, que el germà ja estava allí, se'n va a Pàmiers, allí i al final ja crida la dona, el fill, eh, la dona, tenen fills, tots són francesos, i s'assenta ja en Pàmies. Ja no vindrà a Espanya fins 1965 que és els famosos 25 anys de paz, ja és ja quan hi ha una amnistia per a tots els exiliats. Exactament. Mm -hmm. I bé, este és el testimoni vital del senyor José Almudéver, un home que, com hem pogut veure, té una gran vitalitat encara i tot els seus 97 anys. Sí, sí i vaig ser una biografia, podríem dir que totalment... totalment... Diríem brutal, uh mhm. -huh. exòtica, tremenda, com vulguis qualificar-ho. Uh mhm. -huh. Perquè és rara, és que és, al ser milicià i ser brigadista, al mateix temps ha treballat, ha funcionat a Xina, doncs mira, és, eh, nos conten que només n'hi ha dos brigadistes en el món, ell és un d'ells, ja mhm. me diràs, i, el, l'únic que se maneja per ahir donant la memòria històrica a nivell oral i correguent se mitja Europa, perquè igual va a Alemanya que va a Itàlia, no t'ho pergues. No és que ve a Espanya, sols, i per França també. O sigui, ja me diràs, és l'únic en el món que podem comptar en ell, en ningú només. Clar, i damunt eh, l'avantatge pràcticament únic de, de tots és que l'únic que parlava castellà i, i valencià també. Calla, calla, que en les memòries, quan me diu, jo les tinc en casa, quan ve l'any següent, en agost, que també vindran les memòries en francès, perquè la seva llengua és francesa. Clar, i l'escola la comença a l'escola republicana francesa. Clar, ell està aquí 10 o 11 anys anant a l'escola francesa de xiquet. I ell, ell parla perfectament, és la seva llengua, el francès, i l'escriu. Mm -hmm. I jo dic, mare no, si m'arriba a vindre en francès me mata. Tu, i vaig me en castellà. <laughs> claro, resulta que als 11 anys entra en Espanya i s'arrea 4 o 5 anys anant a l'escola francesa d'ací del Càcer. Mm. I, en, I aleshores, en aquella època, els mestres ensenyaven castellà, a parlar-lo i escriure'l. I el tio aprèn perfectament castellà, a parlar-lo i escriure'l. I me ven les seves memòries en castellà, no t'ho parguis, que han tingut que respectar-li el castellà i no entrar en el valencià, que també el sap perfectament. Així que aquesta és la història d'ell. Mm -hmm. És algo increïble. Bé, pues, eh, Toni, moltes gràcies per, per el teu de repàs biogràfic no? d'esta biografia, de contextualitzar-nos no? el testimoni també impagable de José, perquè, òbviament, si començarem a entrevistar a José tindríem 4 hores de, de programa, en, en, en una hora no se'n pot fer. I bé, doncs moltes gràcies per haver respost tant tu com José a la nostra crida i, i això, i esperem que els nostres oients sapiguen disfrutar d'este testimoni impagable. Val, gràcies a vosaltres també. Val, molt bé, moltes gràcies.